प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट चुन ली है एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लगभग सत्तावन मंत्रियों ने शपथ ली जिसमें 24 कैबिनेट मंत्री नौ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 24 अन्य ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है 2014 के शपथ ग्रहण समारोह के मुकाबले ये संख्या अधिक थी लेकिन मोदी की नई कैबिनेट पिछली साल के मुकाबले युवा है अमेठी से नवनिर्वाचित सांसद तिरयालीस वर्षीय स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई मंत्री परिषद में सबसे कम उम्र की मंत्री हैं और मंत्रिमंडल में उम्र की बात करें तो पिछली सरकार के मुकाबले मंत्रियों की औसत उम्र में दो साल की कमी आई है नए मंत्रिमंडल की औसत आयु साठ साल है जबकि मोदी सरकार के पिछले मंत्रिमंडल की औसत आयु बासठ साल थी युवा सांसदों की बात की जाए तो तिरयालीस साल की स्मृति ईरानी सबसे युवा मंत्री हैं इसके बाद हिमाचल के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर रहते हैं जिनकी उम्र चवालीस वर्ष है इसके अलावा बात की जाए तो मनसुख मंडाविया और संजीव कुमार बलियान छियालीस साल के हैं इसके बाद सैंतालीस साल के किरेन रिजिजू सबसे कम उम्र के मंत्रियों में शामिल हैं पहली बार मंत्री बने रामेश्वर तेली और देवाश्री चौधरी दोनों ही 48 48 साल के हैं और भाजपा की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान मोदी सरकार के सबसे बुजुर्ग मंत्रियों में आ रहे हैं पासवान की उम्र तिहत्तर साल है और ये